katika kila stage ambao watafika kwenye mashindano yote ambao watakuwa wana participate. Mashindano ambayo yako mbele yetu kwa sasa hivi ni mashindano ya Champions League na kimkataba Mbet iliahidi kwamba Simba ikitoka hatua ya actually ilikuwa ni kuanzia hatua ya group stage kutoa group stage uh, quarter finals, semi finals, mshindi wa tatu na kuwa mshindi kabisa wa CAF uh, Champions League games na leo hii tuko hapa ni kwa ajili ya kuipongeza kwa ajili ya group stage, kwa sababu tayari tumeshamaliza group stage na kuwapongeza kwa ajili ya kwenda sasa um, quarter finals, na tunategemea kabisa kwa namna ambavyo tunaiona timu na namna ambavyo timu yenyewe inajiandaa na the morale ambayo timu imeanza ku build up kuanzia uh, tulivyotoka Casablanca kucheza na Raja, hatujapoteza mchezo wowote. kucheza na EF mara mbili, tumekuja kucheza na wapinzani wetu wameloa. Wameloa. Sasa tunaenda kuwaloesha hawa wengine. Sisi kama embe tunataka tu kuwapa kishika mkono kama kimkataba inavyosema kwamba this is our support, sio na semaji kwamba na wanasimba wote. MBET ipo nyuma ya Simba na itaendelea kusupport Simba kwa namna yoyote ile ambayo tunatakiwa kuisupport. Leo hii tuko na um, na fedha takriban milioni mia moja na hizi tu ni za kuambia tu Simba kwamba bado kuna pakee nyingine kubwa inakuja mbele yenu. Kwa hiyo tunategemea ushindi siku ya tarehe ishirini na mbili na wote jamani, tuungane twende kwa Mkapa tukaishangilie timu yetu bora kabisa. Shukuru sana, asante. Shomba hela. Asante. Eh, sasa kilichobaki hapa ni makabidhiano ya mzigo, na Waswahili wanasema mkono mtupu haulambwi. Kwa hiyo baada ya Allen kutia maneno, sasa ni muda wa kukabidhiana fungu. Ni mzigo mrefu hmm. Yes. Allen, tusomee ni kiasi gani? 100 uh, million shillings only na analipwa Simba Football Club. Kiswahili tafadhali. <laughs> shilingi milioni mia moja <laughs> bana shilingi milioni mia moja as a bonus kwa Simba kuqualify kwenda yeah. robo finali. Thank you so much. Karibu sana. Asante sana. sehemu ya Simba sana ya Simba na Embed. Thank you. Kila stage ambayo tunapiga yeah. tunakuwa tunapata chachu kutoka kwa mdhamini yeah. wetu mkuu Embed. Nice. Yeah. Yeah. Thank you so much. Anatimiza kipande chake na Simba tunatimiza kipande chetu. Kadri Simba inavyosonga mbele ndipo ambapo Embed anazidi kupata sifa zaidi, na sisi tunaamini ya kwamba tutamfikisha Embed kwenye kilele cha ubora ambacho hakuwahi kufikiria huko sehemu salama. Asante. Tunashukuru sana kweli eh, Allen, nafikisha salamu zetu kwa Embet kwamba Simba inashukuru na hii ni motisha kubwa sana. Tunashukuru sana, asante sana, kila laheri kwenye mchezo wa Jumaa. Asante sana, asante. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumemaliza. Asanteni kwa kuja.